het opvangen, het creatief opvangen van de afwijking. Iedereen prutst. De architect prutst vakkundig en de andere prutst <laughs> niet vakkundig. Maar in ieder geval, het resultaat is, zoals we gezegd hebben, mager, schril, eh, weinig. Je kan niet zeggen namelijk dat het, dat het de contraform van het menselijke gemoed eh, benadert. Hè? ze gaan alle gebouwen van mij afbreken. Dus dat is geen. Eh, nou ja, het gaan mij ook afbreken natuurlijk op een duur. De architect behoeft dus niets meer te doen dan de mens behulpzaam te zijn bij, het bij zichzelf thuiskomen. dat zegt al heel veel, hè. Het is een enorme... Het behoeft niet meer te doen, lijkt heel bescheiden, maar ondertussen... Schijnt wel moeilijk te zijn. In de nieuwe buurten, de nieuwe wijken of hier of elders in andere werelddelen... hebben ze eindelijk gezien wat een koude, kale, lege, troosteloze, schriele boel het is wat ze mensen hebben geboden. Ze zijn waarschijnlijk bewust geworden dat ze in plaats van het interieur... eigenlijk een continue buitenkant hebben gemaakt altijd erbuiten, je kan er niet in. Maar bij hun kan je niet anders doen. Als je architecten gemaakt hebben, kan je niet anders dan verdwalen in de leegte. Ze hebben de leegte geconstrueerd in plaats van de ruimte. De, de absolute freedom to fill in all these people is the result of a dictatorial power invention or intervention. The collective behavior, the extension of collective behavior into built form. dat blijkt toch wel utopie te zijn. Blijkt dat je op de een of andere manier dat, dat niet kunt. Dat hele idee van het configuratieve. Het is een systeem, maar het is een, een, een, hele ander hanteren van het systeem. Dit heeft niets van regimenteren te maken. Het beweegt de hele tijd. Het is een soort van harmonie en beweging. Een dynamische harmonie die te maken heeft met het aantal. Vandaar dat de, de ook een geweldige drummers zijn. Het is een soort reeks In, in tijd en ruimte kunnen ze denken. Somehow what we've got to find, work and work and work to discover, is that language, that horizontal, non-hierarchical language. één soort kolom, één soort latij, twee soorten koepels. En daar is het hele gebouw van gemaakt. En dus alle ruimtes en alles is van dat ene materiaal gebouwd. Nou, als dat niet structuralistisch is, dan weet ik het niet. in de moderne tijd je niet meer voorstellen dat gebouwen eh, blijven zoals ze gemaakt zijn. Alles verandert. What you do is, is, is not a language, but it is an, it is an, a sort of open, open structure which is by appropriation becomes another thing. Complete transformation of, of your work. because that whole idea is the idea of making a structure which can be filled in. The freedom of the people uh, is, so to say, within the framework of that, of that structural um, idea. zes, zeven. Het is niet juist zo fantastisch, die ritmisering. Dus het is een heel andere denkwijze. Het gaat er niet om die gelijke verdeling. Het gaat erom de op, het opvangen, het creatief opvangen van de afwijking.